Masz dostarczyć klientowi produkt, rozwiązanie. Cały czas by go chciał udoskonalać. Gdzie przerwać ten moment, kiedy dostarczyć? O tym dzisiaj w minutowce. Doświadczona projektantka z firmy produkującej tapety egzaminowała studentkę w szkole wzornictwa. Po prezentacji zapytała dziewczynę, czy dzieło już jest skończone. Młoda osoba, dumna, powiedziała, że tak, że niczego by już nie zmieniła, niczego by nie dodała zachmurzyła się egzaminatorka. Stwierdziła, że to fatalnie, dlatego że praca projektanta nigdy się nie kończy. W głowie projektanta dzieło cały czas się zmienia, cały czas ma nowe wersje, natomiast moment prezentacji jest tylko stopklatką, pokazaniem tego, co było w danym momencie na stole projektowym. Z tego płynie mądra refleksja dla nas, dla naszych prac, które są pewno dużo mniej artystyczne. Mianowicie w naszym procesie kreacji, tworzenia rozwiązań, warto też mieć ten deadline, ten termin, żeby dostarczyć klientowi w danym momencie to, co jest e, zrobione, nie czekając na to, aż uznamy, że dzieło jest zakończone, bo ono nie powinno być nigdy zakończone. A zatem ustaw sobie terminy i w momencie, gdy chodzi do terminu, przekaż to takie, takie jakie jest i weź się za kolejną rzecz. Ty będziesz miał dużo więcej czasu na robienie więcej rzeczy, a to, co zrobisz, na pewno będzie wystarczająco dobre i akceptowane przez klienta.